skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du var du aldrig. Du varg, du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. vilar i nattens skog. Ylar av hunger och klagan. Men jag ska ge en, en gris av svans. Sånt passar i varje mag Du varg, du varg kom inte hit. Ungen min får du aldrig skog. Han vill, men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. Du varg, du varg aldrig Du varg, du varg, kom in